Друзья, всем привет! На днях моя пятилетка затребовала покрасить ей волосы в разный цвет. Э, это удовольствие очень дорогое, сейчас вообще неуместное, да и возраст совсем маленький. Ну и мама, как всегда, решает все вопросы с помощью рукоделия. Сейчас вам покажу, как в такой ситуации поступить, если ваш ребенок хочет разноцветные волосы, а вы против того, чтобы его красить. Нам понадобятся обычные вот такие вот ленточки любой ширины, цвета, которые вам нравятся или которые ребенок хочет. Вытягиваем осевую ниточку и распускаем вот таким вот образом почти до конца ленточки. не забываем оставить э, небольшой э, отрезок не распущенным, где-то около, ну, наверное, двух сантиметров приблизительно. Оставляйте, чтобы вам было удобно ленточку подогнуть и приклеить. Ну, где-то вот столько. Обрезаем эту нить. И у нас получается вот такая вот прядь. Край можно немножечко оплавить вот так вот, чтобы он не распускался. Теперь я возьму еще розовую ленту, у меня есть вот такая. Не во всех лентах есть осевая нить, некоторые просто распускаются. Но если ваша не распускается просто и начинает путаться, тогда вам нужно вот вытянуть вот эту вот с краешку такую тоненькую ниточку. Надеваете и тянете ее до конца. Вот в этой ленте у меня ее нет, поэтому она просто вот так вот распускается. оставляем немного, подплавляем край. Можно любые, любые цвета, любые ширин, любую ширину ленты, которая вам нравится, которую ребенок выберет. По длине ориентируйтесь на длину волос ребенка. Берем заколочки любые. Можно с декором брать, можно без декора. У меня вот есть вот такие старенькие заколочки. Я буду использовать их. Сейчас подклею ленту с этой стороны. Можно воспользоваться суперклеем или горячим клеем, как я. Вот таким образом загибаете и подклеиваете, чтобы ничего не распускалось дальше. И здесь делаем то же самое. Можно приклеить широкую ленту вот таким способом. Можно ее завернуть несколько раз, сколько хотите. То есть тут уже по вашему желанию. Ширина ленты в принципе не имеет значения. Можно взять абсолютно любую. Вот у нас получились две прядки. Теперь я их приклею на заколку. Желательно это делать сверху, не на нижнюю часть, на которой вы волосы в итоге собираете, а сверху, чтобы она не мешала. Застегивает заколочку. Вот таким образом. Сверху можно еще какой-нибудь декор наклеить. Нужно оставить так и тогда э, прятать ее в волосах нравится. Вот наша дама. Она у нас сейчас в образе <laughs> серьезной девушки. Так, ну, сейчас мы ее попробуем немножко развеселить. Изобретение мамына понравилось, было одобрено. И вопрос с покраской волос, слава богу, решен.